Inona moa ny atao hoe autisme? Ny autisme dia teny vahiny, afaka zavaina amin'ny hevitra tsotsotra hoe fikorontanan'ny toetran'ny olona iray, miteraka fiforetana anaty. Marihana fa tsy aretina ny autisme fa toe-tena. Tsy misy fanafody izy io fa ny fanibeazana an'ilay zaza no antoka hampivelatra azy sy hampaleotena azy.